こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオでは、アートを作るのに才能、学歴、年齢は関係あるのということをお話ししたいと思います。答えを先に言ってしまうと答えは知りません。でも私の意見としては、あんまり関係ないんじゃないかなと思います。まず才能があるということについてなんですが、先天的才能と後天的な才能があると思うんですが、先天的才能 多分子供の時から天才だとか言われてたり自分でもアートを作ることが自分のアイデンティティみたいに思ってたりすると思うんですけどそういう人たちって多分好きだったり得意だったりやりたいことだったりということが小さい時から分かっているのでなんか自分探しとかする必要ないしなんかそれだけでもいいんじゃないかなと思います。なんですけど小さい時好きだったからって大人になってずっと やりたいこととは限らないしまああったらあったでいいしなきゃないでっていうのもあると思いますなぜなら小さい時はなんかなんか作ったりとか絵描いたりとするの得意じゃなかったけど大人になってから上手くなったりとかそういう人たちもいると思うんですね後天的才能ですよねアートを作るのが好きだけど才能あるのかないのか わからない才能ないんじゃないかなとか思ってる人たちのことなんですけど大事なのはアートを作ってる時とか絵を描いてる時とかまあ何でもいいんですけどそういう時にすごい自分が充実してたり楽しかったり生きてる感じがすごいするとかそうであればもうそれが才能があるということだと思うんですよね。充実してたりとか楽しかったりとかそれが自分が生きてる意味だったりすればそれでいいんじゃないかなと思います。 ていうかそれが大事だと思うし素晴らしいことだと思いますで先天的な才能があっても後天的にもそうかもしれないですけど上には上がいるとか例えばあとは人からなんかこんなのなんとかだとか言われたりして自信を失っちゃったりする時もあるかもしれないんですけど、まあ、上には上がといえば自分を表現している自分の世界を持ってる人が上も下もないと思うんですよね。で人からどう言われたっていうのは 世界の人口何人いるかってその100人とか300人とか500人とか1,000人の人に悪いこと言われてもまだまだいっぱい人がいるしそんな少人数の少人数の意見だ <laughs> 意見だと思うんですよね。だから自分がどうかっていうことが一番自分が充実して楽しいってっていうのが一番大事だと思います。学歴についてなんですが まあ美大へ行ったとか行かなかったとかなんとかってことなんですけど美大っていうのは勉強するところで勉強っていうのは勉強だって練習するとかそういうことっていうのは学校へ行かないでそういう学ぶ方法っていうのもあるし学校で教えないこともあるし美大行ってない人が美大で教えてくれないすごいことができたりとか知ってたりとかもあるかもしれないしまあ美大行ったっていうのは プラスのことにもなると思うんですけど行かないでもなんか違う努力をしたり学んでる人だったら学び方が違かった <laughs> みたいなそれだけのことでそれがなんか上とか下とかいいとか悪いとかないと思いますで昔なんかあの美大へ行ったからそういう発想ができるんですねみたいなこと言われたことあるんですけど発想っていうのは学校行って教えてもらって発想って中から出てくるものですから 外側から教えても学校へ行ったとかなんかなんとかなんとかってことで出てくるものじゃないと思うんですよね。まあ出てくる時もあるのかもしれないけど知りませんけど美大行くことがなんか魔法みたいに思ってる人がいるのかなと思うけどそういうのは違うと思います。で年齢なんですけど年齢は始めるのに若ければ若いほどいいと思います。例えば人生100年だったとしますよね。で 84歳で始めるのと85歳で始めるんだったら84歳で始めた方が1年長くできるのでその方がいいとも思います。でなんですけど例えば100年の人生で100年以上あるかもしれないけど、まあ、100年としましょう。であの99歳でなんかアートを作るのを始めたとしますよね。でもその始めたってことが素晴らしいことで1年間でも できるということでその始めたい時に始めるっていうのがすごく大事だと思います始めたい時に始めないのがどうなのかなと思いますけどね例えばもう手遅れだとかまだ若すぎるとかそういうことは考える必要ないと思いますでこれも昔言われたことあるんですけど若いからそういう発想ができるんですねみたいなだけど若いっつったってあまあその時は今より若かったですけど 20年以上20年とか年上の人からしたらそれは若いかもしれないですけど20年年下の人から見たらこの年じゃもう頭がカチンコチンなんだろうなって思うような年齢だったと思思うんですよねだからそういうのって勝手な思い込みだと思うんですよねだからでもまあ長い人生があって 1歳2歳3歳って1桁があって10代20代30代ってその人生重ねていくうちにいろいろな経験をしたりとかあとは若い時は若い時でその年取ってからにはない何かいいものがあったりとかだからどのどの年代にもいろいろあってその年代ってもいろんな人がいていろんな個性があってだからその年齢って数字だけで決めつけるのは良くないと思います。何が言いたいかっていうと 個性っていうのが大事だと思いますなんか暗話してるうちに暗くなっちゃいましたけどまあアートを作っててこれが自分が大事なことだって思えばそれは才能なんだと思います自分自身才能があるかないかってことどうでもいいしあのというか私が何十年もアートを作り続けてるっていうかまあよく絵を描き始めたのはいつですかって言われるんですけどそういう時はもうなんとなく長いことやってますって言うんですけど本当の答えは 私は絵をいつ始め描き始めたか覚えてなくて小さい時から絵を描くのが好きだったので物心ついた時から絵描いてて多分親も私がいつか絵を描き始めたなんて覚えてないと思うしまあ覚えてませんっていうのが答えなんだけどそういうこと言うと多分よく何歳の時にこういうことがあってこういうがきっかけで絵を描きましたとかっていう答えを期待しているのか 学校へいついつ行ってそれで絵を描き始めたって言わせたいのかなんてことを勝手に思うんですけどもしかしてそうじゃないかもしれないし私の勝手な思い込みかもしれないんですけどなんか子供の時に絵を描いてた気持ちと多分今絵を描いてる気持ちって全然変わってないんですよねだからその切り替えっていうのないから絵描くだけじゃないけどなんか作ったりとかちっちゃい時から好きだったんで なんか全然変わってないんですよねそれがいいことか悪いことか分かんないけどまあどうでもいいんですけど絵を描いたりなんか作ったりしてる時は続けるのは私はそれしかできないしそれをやってる時がアートを作ってる時がなんか自分でいる気がするし生きてる感じがするしそれで続けてるだけなんですよね。とまあ何かちょっとまとまらなくなってしまったんですけど最後まで ご覧いただきありがとうございました。 <laughs> なんか真っ暗になって <laughs> というわけで、あの、また次回お会いしましょう。さようなら。